Веди меня в бой! Покалечу! не до костей! Грядут холода! Начинаю стремительность! Поспешим. Разобью! Веди меня в бой! живых телах. Веди меня в бой! Истреблю Первая кровь. Изувечу! Идут холода. нефтяной ловушке. Нефтяная стремительность. Подалечу! Это моя битва. Скольжение. Замерзни до костей. И Череда побед Начинаю стремительность. Уже близко. Покалечу! И в ледяной ловушке! И сувячу! несут твою душу! Покалечу! Скончание! Поколочу! Уже близко! битва! Истреблю! Ты в ледяной ловушке! Грядут холода! Поспешим! Поколочу! Ледяная стремительность! Замерзни до костей! Это моя! Теперь любишь ножить! Моя Внимание! Поспешим! Ледяная стремительность! Изувячу! Первый штурм! Уже близко! битва! Разобью! Поспешим! Истреблю! Стремительность! Рубежий защищен. Ты ледяной истреблю! Грядут холода. Изувечу! Это моя битва! Разобью! до побед. Изувечу! Грядут холода. Начинает стремительно. Трепещи перед силой Поспешим! клевета с побед. Череда побед. смотреть твою ледяную могилу. Веди меня в Погоня! Покалечу! Рубеж защищен! Иду. живота! Не тулечу! Череда побед! Поспешим! Медлительность! Уже близко! Покорячу! Решение! Тебе не уничтожить! Мое ледяное сердце! Череда побед! Берегитесь, теплокровные! Гнедут холода. Мастерский контроль. Череда побед. Это моя битва. Проверки до костей. Мастерский штурм! Наш арсенал разрушен. Превосходство! Череда побед Мастерский штурм. Череда побед. Наш арсенал разрушен. Я заморозил души в их телах. Грядут холода. мировая легенда. Это моя битва! Поколочу! Веди меня в бой! решим. Грядут холода. Двойной удар. Череда побед.

тебе не уничтожить мое ледяное сердце. Превосходство! Череда побед Превосходство! Череда побед! Череда побед! телах. Грядут холода. Покалечу! Поспешим! Изувячу! Атака близко. Разобью! Это моя битва! череда побед. Веди меня в бой! Грядут холода. Истреблю! Мастерство боя. Поспешим! Разобью! Живая легенда. Ледяная стремительность! Уже близко! истреблю! Веди меня в бой! Врата побед! Наш арсенал разрушен. Череда побед! удар! está aberto. Tá, tá, tá.